Setelah beberapa hari melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Simalungun, ke Danau Toba Parapat, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Beranjak dari Hotel JW Marriott menuju Kabupaten Langkat, Presiden melewati Jalan Imam Bonjol, melewati Hotel Danau Toba, Medan. 같은데.